Всем привет, дорогие подписчики канала Андрей 519. Сегодня мы поговорим на такую тему, как тег знакомств. В предыдущем видео я сказал, что я не делал тег знакомств, хотя по совету э, я смотрел пару видеоблогеров, таких как Ирина Вайнер, Саша Спилберг. Да, и вот Ирина Вайнер и Саша Спилберг. Больше всего мне, конечно, Саша, Саша Спилберг понравилась, но я не собираюсь ругаться между двумя, поэтому какой-то конфликт заводить. Поэтому я скажу так. Ирина Ваймер снимала новички YouTube. Зайди на ее канал, ссылка будет в описании. То есть посмотри, что ты не так снимаешь. К примеру, или, как у Саши Спилберг, свет, камера, мотор, начали. Как бы чат есть, как говорилось предыдущий. Регистрируйтесь, будем скидывать видео, записывать. То есть как бы так. Общаться а круглосуточно. Если ВКонтакте не получается, то можно видеозаписи ну, лучше, чем скайп. Да, чат. Ссылочка будет в описании. Правда, мне, наверное, я не помню пароль, но скоро. То есть После этого ее постараюсь вспомнить пароль, зайду и скину вам ссылку. Итак, и плюс а, посмотрите на, моем, на моей странице ВК, какой у меня топовый рейтинг. Топ рейтинг 30. И наш спонсор, и наш сегодняшний спонсор, сайт обменка.юа. То есть регистрируешься на обменка.юа, меняй деньги по хорошему тарифу ссылочка будет в описании. Также на предыдущее видео. Также, а утро я сделаю скоро. Шаблон новый. Все. Всем пока. До новых встреч. В остальных... Остальное, если вы напишите комментарий, я выберу парочку и сниму новое видео. Пока. Я знаю, что я вам нравится, нравится канал. Если это видео и предыдущее, и прошлое, и прошлое, и прошлое, короче, все видео наберут по 5 нет, от 3 тысяч до 5 тысяч просмотров. Каждый, каждый, каждый. Лайки. Лайки, комментарии. 5 тысяч лайков, 5 тысяч лайков, 5 тысяч комментариев каждому видео. То я выложу YouTube аналитику. Никто это не делал, а я сделал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. you is time. Uh,